Inawezekana wewe ni moja kati ya watu ambao wamekuwa na utaratibu mzuri na salama kiafya wa kupiga mswaki wakati wa asubuhi baada ya kuamka. Lakini wataalamu wa afya wanashauri kwamba ni vyema mtu akapiga mswaki mara mbili kwa siku, asubuhi pamoja na usiku. Kuna umuhimu gani kiafya wa kupiga mswaki usiku wakati muda huo ni muda wa kulala? Leo kupitia Daktari Kiganjani, Anatoria Gabri na Dkt. Ayubu Msalilwa tunakufahamisha juu ya elimu hii. Ni kwa nini upige mswaki wakati wa usiku kabla ya kwenda kulala? Kwa kawaida vinywa vyetu kama binadamu huzalisha tindikali nyingi sana, na hii tindikali huwa inatokana na mabaki ya vyakula ambayo yanabaki mdomoni. Mabaki haya huwa yanavunjwavunjwa na bakteria pamoja na wadudu wengine waliopo kwenye kinywa na kisha tindikali hiyo huwa inakuwepo kwenye kinywa. Sasa mate ambayo ndo huwa yanatusaidia kuivunja vunja hiyo tindikali huwa yanafanya hiyo tindikali isiathiri ile sehemu ya juu ya meno inaitwa enamel. Sasa kupiga mswaki wakati wa usiku kuna faida kubwa, kwa sababu kitu cha kwanza ni kwamba wale bakteria watakapokuwa wamevunjavunja mabaki ya chakula na kuacha hiyo tindikali au tunaita acid. Unapokuwa unapiga mswaki, ile dawa ambayo inawekwa kwenye mswaki huwa inasaidia kuvunjavunja na kuiondoa hiyo acid, na hivyo basi inafanya meno yako yaweze kuwa salama. Unaweza ukajiuliza kwa nini tunalala muda mrefu, wengine wanalala masaa nane, wengine masaa sita na kuendelea. Ule muda ambao umelala, kama ile tindikali itaweza kubaki kwenye meno, inamaanisha kwamba itaweza kuyaathiri yale meno. Kwa hivyo kupiga mswaki mswaki wakati wa usiku kabla ya kulala itakusaidia wewe kuweza kuyalinda meno yako na kulinda kinywa chako kwa ujumla kisiweze kupata hilo tatizo. Mm. Faida nyingine ni kwamba hichi kinywa cha binadamu huweza kutengeneza ule unjano ambao huo unakuwepo kwenye meno ambao ni matokeo pia ya ile tindikali na mabaki ya chakula. Ule unjano unapokuwa unabaki kwenye meno unaweza kuathiri ile logamba la meno tena kwa kufanya lisiwe gumu, lakini lakini pia unaweza kalifanya baada ya muda mrefu likatoboka, na likitoboka inamaanisha wadudu wanaweza kuingia kwenye meno na kuweza kuyaletea madhara, na anaweza kuingia pia kwenye damu, yakaweza kutambaka magonjwa mengine mengi mpaka kwenye moyo. Kwa hivyo unapokuwa unapiga mswaki wakati wa usiku, inamaanisha kwamba unakuwa unazuia lile gamba ambalo linakuwa linakuwa linakuwa lina rangi ya njano. Kuna tunakuta meno yake yanaonekana kama ya njano, lile gamba sasa linakuwa halinazuiliwa kutengenezwa, na likizuiliwa kutengenezwa inafanya kwamba kinywa chako kinakuwa salama, lakini pia meno yako yanakuwa salama. Dkt. Ayubu, kutokana na haya yote uliyoyaeleza, ni jambo gani hasa ambalo unaweza ukasisitiza kwa mwananchi ambaye pengine alikuwa hafahamu kwamba ni muhimu na ni salama kwa afya ya kinywa chake kupiga mswaki wakati wa usiku? Nasisitiza ya kwamba tunatakiwa tujenge tabia ya kupiga mswaki au kusafisha kinywa wakati wa usiku, kwa sababu kuna madhara mengi yanaweza kampata mtu kwa kuto kufanya hivyo, ikiwemo kinywa chako kutengeneza ile layer ya rangi ya njano inaitwa plaque ambayo hii ikiwepo kwa sababu ya mabaki ya wale bakteria pamoja na wadudu wengine huwa yanaweza kutoboa meno yakaathiri meno yenyewe, lakini pia unaweza ukapata magonjwa ya kinywa pamoja na fizi. Na kitu kibaya zaidi ni kwamba licha ya kwamba meno yako yenyewe yanaweza katoboka na kuharibika, kuna uwezekano mkubwa kabisa wa mtu kupata bakteria ambao wanaitwa Streptococcus viridans. Hawa huwa wanaweza kuingia kwenye mfumo wa damu baada ya meno kutoboka, na wakaenda kwenye mfumo wa damu na kushambulia zile valve za moyo. Kwa hivyo, sambamba na kutunza kinywa, pia unaweza ukatunza hadhi yako mbele ya watu wengine. Elimu hii pamoja na elimu nyingine utazipata hapa hapa kupitia Daktari Kiganjani, chaneli yetu ya YouTube. Subscribe kama hujafanya hivyo, ili uwe wa kwanza kupata updates, lakini pia tufuatilie kupitia mitandao ya kijamii Twitter, Facebook, Instagram Instagram pamoja na TikTok tunafahamika kama Daktari Kiganjani, na siku zote tunasema daktari kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako.